mwanya base tibaga mu byashyuwe nkaba ndigarukiye hanyuma green card nayo yongeye atejemo na fotoriya magazine ikaba irayizanye reka turebe abashaka amahirwe yo kujya gutura kwiga muri amerika cya gikorwa ngarukamwaka cyo kubona amahirwe yo kwiga gukorera ndetse no gutura muri amerika cyongeye cyagarutse La Photo isanzwe ifite ubunararibonye mu gufata amafoto professionnel barabigufashamo uti gute rero turagufasha kubona amafoto yabugenewe yujuje ibyangombwa ndetse tunagufashe kuzuza imyirondoro yawe hifashishijwe ikoranabuhanga ibyo byose kandi tubikora mu gihe gito kandi ku giciro kiri hasi cyane ngaho rero gerageza amahirwe n'umuryango wawe wabona kuri iyi nshuro yari wowe dusangiye mu mujyi rwagati mu nyubako ya centenary house ku muryango urebana na feruje ushobora no guhamagara kuri nimero zeru karindwi umunani gatatu karindwi umunani umunani karindwi icyenda gatanu na fotoriya tujyana n'igihe nawe rero ntikigusiga sasa rero nyuma ya rafotoriya magazine tugezeho green card reka duhite dutangira filime yacu y'uyu munsi yiswe ngo iki the umuti musobanuzi ni wa ni tibag dutangiye batubwira ngo iki kurikira ati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe virusi idasanzwe yatatse isi ndetse yinjira mu batuye isi bose iyo virusi ngo yakwinjiragamo yamaraga mu masaha makumyabiri n'ane uwo yafashe agapfa ati kandi nta muti uyivura burundu wari wabaho kugeza uyu munsi bigeze bite rero duhita dutangira filime yacu dutangiranye umugabo yambaye amataburiya nimba atari umwarimu ni umudogiteri ageze hano baramurasa oh my god mana yanjye baramurasa aza guhunga virusi yateye umuntu igiyemo amasaha makumyabiri n'ane ntayarenza muvuga korona iyo nayizanye aza hano sinzi baramwirukanyiriza iki afite ivarisi mu bisikesi yinjiye hano ahita icyuma taguruka filime mbazaniye uyu munsi ni umudogiteri ufite ikintu ari gucika tutazi ni igiki wumva shaka ahantu hagarara tuze tugutabare abantu bose bapfuye meni bapfuye komeza kuvayo bari kumwirukankana ntituzi yarazira iki icyo afite ntituzi ni igiki umuti ndawufite bishe buri muntu wari uri muri labo laboratwari victor ahagarara kuri iyo nyubako y'umweru nohereza umuntu aza gutabara byihuse arahagarara mane si nijoro ahantu ahantu baramurasa umbe ya antibare barashemo kabiri ahita apfa dogiteri wamurasa ati ibintu byose bimeze neza hari uwamurasa ahita vayo ati uyu muntu uje kutwiba ninde ati kesi yacu twari dufite cyangwa se ivarisi hari umuntu uyifashe barayitwaye the cure ni filime tugiye gutangira abagenzi nababwiye filime ngufi nziza ndetse y'ikinyejana ati iyi misheni mbazaniye ni ingenzi kurusha uko wabitekereza ndakohereza na siri timu iyi ni misiyo twize efu mirongo itatu na gatanu bahise bahamagara mu masinari bamuhe ikiraka ajye kugaruza umuti wibwe kurikira iyi misiyo ntiyerekeranye n'umuti ni umugabo hano uyu ni umuti w'igitangaza um, umukobwa wawe nawe yaranduye atariko iyi ngiyi izamuvura virusi mushyiremo burundu ni umugabo ajya guha ikiraka hano nta mafaranga bari kumuha atari ku gihembo ni uko umukobwa we wanduye bazahita bayimuvura ikamushyira mu mubiri burundu ndabizi uzanshimira uzajya uhora ushimira mubyeyi warakoze gushyira muri iyi misiyo avayo hano bamuhaye abagabo barenga ijana ba siritimu mu modoka cumi n'eshanu batangira kubakurikirana kuri satelite bajya kugaruza umuti waraye wibwa ati mu minsi ibiri ishize laboratwari yacu yari muri california yaratwitswe ati umugabo watwitiye laboratwari zacu bamwita powell bahita bamwerekana hano umugabo niwo mugabo umwe wibye virusi yasa umudogiteri vayo bari kumuhiga uyu munsi sinzi ko abacika their headquarters within the next 35 minutes. bari mu banzi barimo baragenda bajya muri headquarter kugira ngo umuti batwibye nubageraho bahite bawugurisha kora uko mushoboye umuti mugarure umva nowa umushyire kuri extraction point ahantu aza kubona ukuntu aza kugaruza gufata umwanzi urimo uratujyanira umuti aho twari wagiye kugurisha nawe wahita utangira koka ikimbuti igikoresho aragifite amapfa imbunda bazinga y'ikinyejana ikindi kigabo ati poweri Delta team, your orders are on standby. Ati umukobezi umwanzi umwirukankana umujyana kuri extraction point bise Delta. Ati aho Nowa ari bumusanga gahita murasa akamufata akamwambura ibyacu. Kipe turayifite hano. Basiri team team ikomeye. Ati ni umugabo umwe ntabwo ari buducike. Fire. Roger that. sawa copy that ibyo bintu turabyumva ahita baza nogeye gutangirwa hari icyaciye hano sinzi ni igiki kumbe afite indege oh ati rero ni iyi ni uyu ni safaya gatandatu icyenda icyenda gatanu gatandatu murimo muranyumva ati safaya agiye kubabera ijisho genda barangira ahantu abantu bose bari kunyura ndetse bacungire umutekano ni umukobwa uri mu ndege mwitera imiti mwitere imiti hakiri kare uyasigaranye amasaha atatu atayitera undi wowe gutitera umuti wawe reka reka ngenda cyafite amasaha abiri yose wumva ni amasegonda makumyabiri mbere y'uko uwitera kugira ngo amasaha makumyabiri n'ane ataza kukurangirana ukaba wapfa ati nta ribi ati ibi ngibi ko bihendutse ariko uyu muti ku buryo utabyumva ni abagabo bari hano ni siri bafite indege iri hano urimo bamwiteza faya arimo arabacungira ndetse aza kubarindira umutekano bajye gufata igisambo cyabibye bazanye umumashini bise nowa ndetse na power na fayo safari yaje kubacungira ikwitera umuti wanjye wanze kandi nsigaranye iminota itari iri munsi ya mirongo ine oya n'ubundi ni iminota mirongo ine ugomba kurangiza misiyo mbere yuko usubira kuri beza wumva iyi ndwara turaza kuyirwanya tuyikira twumvira byose tugomba kubanza tugatsinda uyu munsi nowa umukobwa wawe niwe atezeho amakiri niwe ahita vayo umumasinari bahaye akazi vayo arasimbuka hano nijoro umugabo uri ahangaha asimbuka imodoka iri kugenda kuri kilometero ijana mu isaha gahita utakavayo iyi ngenda niyo bahaye akazi ko gukora yonyine bayisimbuje abagabo barenga ijana ibaze nawe umugabo umwe afuje abagabo barenga ijana avayo ati safi yagiye kukubera ijisho kuyobore ahantu bari umujura watwibyana ari kugenda anyura bahise biga bagabanya mu makipe abasore barenga ijana ba siri bavayo twese twageze muri pozisiyo dukeneye amabwiriza batangira gukokinga imbunda aho igisambo kinyura hose bajye bagishora ahantu nawe ari ahita kirasa ubu ngubu turategereje tangira gukokinga imbunda barazifite z'ikinyejana iyi mbunda ni umwanda umeze nk'umwanda wa kera tutaje ingwari kuko umwanda wa kera umera tugaruka hano hari umuntu uri mu modoka hano imodoka nziza oke ndabamubonye ndamubonye aho ari kunyura ni iminota itatu akaba akugezeho uri hano atangira kwagisirira bamutangira igisambo bagitangiriye sinzi ariko iki nyumba ndarayifite wumva ageze muri pozisiyo yawe itegura guhita umukurikira umujyane ahantu nawe Target is right down below me. Heading pire Buckle up. ati natwe duhita dukurikira bari hano bari baje hano barakurikira nowa ni ugomba kugifata we bizeye atarimo araza aho ngaho muri pozisiyo bise arufa genda umutangire uhita umuhibye vayo avayo filime ntayizanye uri hano arakurikira aje kugishora ahantu hari umutego w'umwanzi ni nowa mufate murase uganisha ahantu aza guhita bamunyata bavayo filime ntayizanye ntayizanye bavayo bavayo hehe fuck tangira kongezamo nawe nashaka gufatwa ufite umuti babibye muri laboratwari y'uriya mugabo umuteje abantu ijana biyongereyeho inyongezi ivunje abandi ijana Target's gonna be coming in from the right. iri kirimo kirakwegera hagana iburyo afayazo gutangira ngo ukiza bugufi imbunda yikurayo ni zimwe bazihinga zimwe ziza cyane aragitegereza aragitegereza stand by witegura araje nagihinguka baramuha inyuma baramukurikiye noneho nawe aramucika aramucika igitagetira cyane irimo iragenda wongera uhindure pozisiyo nowa nowa hehe avayo yinjira tano nowa kizabugu araserebeka hano vayo ni nowa wamwise nowa ni masinari we ntazahemba igihembo afite ni uko umukobwa we bazamuvura bakoresheje umuti wa nyawo paniri yabiteraga imara amasaha makumyabiri n'ane amubwira ati uyu muti ni igitangaza vayo kuri ki umusazi barafite gato habuze gato akomeza ni nowa avayo umusore unyarutse byo ibaze nawe umuntu waha itimu y'abantu ijana akavuga ati rwino ushoboye akazi nowa hindura pozisiyo twihinde extraction point ajyayo arimo araza ikati ibumoso uhita umutangira akata feri umupira arakurikirana araza araza araza araza aca hano iwe nikanzemo umusore uri ahangaha basimuje bakaba ijana ntasanzwe ihebe igisambo kiranga ntanko kiruka baragikanyura kiramusubiza nacyo ntanko kiruka ntanko kiruka we ntanko kiruka iwe iwe bavuye baramukurikira wumva aramwe aragenda kwegera wumva dufite situwasiyo hano mukomeze namwe mujye kwataka kira buravuye hano bamwise bruce bavuye bajya gutangira bagishore hono wari niwo sniper bafite ushoboye akazi wagenda n'amaguru eh, eh. bavayo baramudepasa abasore babiri bagiye kwikorera atumva uyu mugabo turamufite wekomeza misiyo yawe bafayo sinzi tageti tageti tageti baramuha magazini yose mushiriraho ariko nango kiruka sinzi kurikira umva irakwamye hindura magazini hindura imbunda kwanza umusore nawe uri hano afata indi biravayo hano umva murase imbunda irakwama umva ngo yakwamye ibyo uvuga ni ibiki bakivuga yakwamye bahita bamuha bahita bamuha igisambo ntikiruka shoferi nawe baramuha nta gahunda yo kuruka mfite banahise nijoro avayo ageze hano baramwambara baramwambara sinzi sinzi eh eh, eh, eh. imodoka yarabandagaye abandagaye wari umutegereje sasa ziramukura akomeza gutekereza eh ibi numva ni ibiki ngiye kubona bona hari imodoka yaje ya gumanga sinzi abuze gato gato habuze gato eh, eh. filime nayizanye yewe filime nabazaniye Noah, Powell's coming around the corner. Get him now. Noah, byuka doragiye kugenda mutangire mu nguni. Isambo cyarakomeje arakurikira. Noah wamushize inyuma, wagenda cyose kigana aho Noah herereye. Igihe afaye hano aratangira sasa. Sinzi noneho. Stand Umva, wowe sigara inyuma nombere uko murasa. Subira inyuma. Kigihinguka arakira. Arakiraza, arakiraza. kirasa sinzi noneho ko cyacika wowe ntahusha ahagaze mu muhanda rwagati kirenze umuhanda kirenze umuhanda kirenze umuhanda sinzi eh, eh. kumanga kumanga igisambo cyabigwendeyemo no ukoze akazi keza safaya wani rero akazi karangiye ushita usubira inyuma akuramo n'umukobwa safaya atwaye indege bise icyenda gatandatu gatandatu gatanu reba asigaranye iminota mike makumyabiri n'ine irahise aza hano igisambu barakimushoyemo bakirashe azatwara ivarisi yabo azarasa kitaza no kumusohokanamo ni umugome bamuhaye akazi bamwizeye ahita amanuka azareba icyo arashe bigenze gute gusa turabibonye ivarisi barayitwaye Noah, you did really good out there today. Noah, ukoze akazi keza uyu munsi. Bring it back to base. noneho safi agiye kuza gufata yagusubiza kuri base ndabyumva fan bose ndabyumva akazi karakarangije shyira pili kuri nimero cyangwa se ku murongo w'ibanga batabasha gukurura sinzi impamvu mushyize ku murongo w'ibanga kandi nimero zose bakoreshaga pili Noah's closing in on your location. Noah kuri location agiye kumutwara umuti very. agiye kuza iwawe bitumurangiza. azi ko umuti tugiye kuha rubanda ariko byura urabizi ntago ariko bimeze afande ndabyumva kumbe baramugambaniye umuti yaharaniye azi ngo no kuzavura isi abagabo bashaka gukoresha mu nyungu ze ariko kuva yamenye ibanga so, bahite bamurangira okay akazi turagashoje ahubwo akazi keza ahita coaching arabibona ni masinari yikangamo kiramureba kiramureba arabibona arabibona ahita azingura yayindi iyo sinzi reka turebe afite imbunda yizinga murashe eh, eh, eh, batangiye kurasa noneho barakagira ibirere abagabo nta n'umwe wagaya noneho nazana imbunda iramukwanga ashyiramo indi abonye itari nta yindi afite hafi akina biroko akina biroko baramukurikira baramukurikira barayizanye yarabandagaye isasu ziryana kurusha kuvunika afata umwanzuro utayanganya umusore wacu sinzi yaguye nabi yaguye nabi sinzi birarangira gute bagenzi filime nayizanye yakubise umugongo hano kiza hano ntabwo kinyuzwe kiza kimwongere kiza kimwongera biroko. arahacira murezi ni iki kujya aho ngaho biri kujya mbere Jesus Christ. Mana izini juru Yesu Christ. You just bring me my case back. Umva nimba gushitse rero faniriva harisi yanjye. Sir, hostile targets are closing in at coordinates 2. Umva ngiye mbonye abandi bantu bari kutuza badukurikiye. Oh. Imodoka 14 kandi zacu ni 15. Ohereje imodoka 15 ariko bonye izindi 12 zikunyera zegera uno mugabo. Enemy personnel are now leaving their Umva dufite abantu tutatumiye bari kuza bakwegera gira vuba unzanire ivarisi mbere ko bakugeraho. Bose bamubwira hita ava mu Fire! imodoka cumi n'ebyiri zibakurikiye kampani irashaka kampani yaratubye bareba uriya mugabo ngo aze kwiba ntabwo bemera ko varisi bacika baze sasa bavayo n'ibirara bafite ronca bafite intwaro zikomeye ngabo ngabo umva vaho ngaho gira vuba kiravanze n'ivarisi ava abikora yitonze ni umuhanga twamubonye nta papa yinjira mu kamodoka bavayo imbunda bafite zikomeye ni imodoka cumi n'ebyiri zirimo abagabo batojwe atangira icyuma umusaza atangira icyuma atangira icyuma atangira icyuma reka turebe barakurikira imodoka cumi n'ebyiri zaje kwiba tugenda tugaruka mu kirere kwa safaya umva tugize ibibazo nonaha nakubwiye hita usubira inyuma utange backup ujya gutanga ubufasha inzu yawe ntirangiye umva unawo wawe ugenda umurangiza yerekeje kuri safe house umva ngewe nkeneye umuti wanjye kuwitera vuba ariko seriseriyemisiyo nari nayirangije I'm gonna land. Have my shot ready for me. You don't do what I'm telling you to. Wowe Get that shot and I will watch you rot in that. Umva ngenda abandi kukureba ugomba gukora ibyo nkubwiye. Ndetse nzaguhemba nkubye kabiri. Isafaya. kumushyira nashobora gupfa. Ariko barambwiye ati misiyo yawe ntirangiye. Kandi bari bamubwiye ngo asubire kuri base. Avayo hano tugaruka kwa Noah. Atangiye kuguruka aracika. Aracika. Ibigo biva. Ati turamubonye. Murase. Murase. Ufite ivarisi barabona. Hano. Umva Sapphire abagiye kubagukiza humura agatidafite abatunga intoki eh, intoki akitunga intoki baramurasa mbere afite icyo yizeye bari babonye ari umusazi bari babonye ari umusazi bari babonye ari umusazi mbere afite icyo yizeye safa ahita acaho acaho Reaper noneho wagenda abasigaye arabiyifasha genda wice nowa nawe aratangira kuguruka noneho bamushyizeho indege ajya kuri sefu hawuze afite sefu hawuze ye gusa bavumbuye hano batangira kumushakira bamenya aherereye he avayo bamugambaniye kandi bari bamwijeje kumbe kumbe umusore ahora ari umusaza avayo sofiya turamubonye ahantu hari ageze sefu hawuze mwitegure mbere yuko akwitegura tangira gutegura utwibana amasegonda makumyabiri ndabamugezeho atangira gukokinga igikoresho aragifite igikoresho aragifite bamwise nowa baramubeshye ngo umwana we ngo bazahita bamuvura namara kugarura umuti kumbe sinzi umwana we yari yaranduye biragenda avayo arasohoka agera hano ageze hano abona haratuje jumbe eh, eh, eh. baramuhushije avayo hoho ayuwe ayuwe bari bamurangije atangira gukina biroko akina biroko ndamufite ndamufite batangira kumurasa na none isafaya ari mu ndege eh eh eh ndamubuza fande arakata asubira inyuma aramubuze ni nowa ni nowa bamugambanire sinzi aranyarutse avayo hano aramukuye paracika agera hano arakwama kumbe kumbe safaya ntacikwa ari mu ndege y'ikigero ijana arimo ariruka ntagukike murasa imbere yuko agera kuri tano biraherera he nowa atangira kwirwanya aramurasa aramurasa aramurasa aramurasa nowa aritabara aza muri tano sasa araciza avuye kuzana iby'ibanze umva murase mbere yuko asubira inyuma umurase mbere ukoza gusubira inyuma val agatwara keza valis bagera hano n'abasore wumva tugeze kuri site aho yihishe aho tano binjiri utegereje itegeko ryanyu umva mumuzana ari muzima cyangwa ari umupfu we're gonna tumuzana ari muzima atumuzana turamwongera ibihumbi ijana bya bonisi bavayo urumva ati ndasubiramo umuzana namuha ibihumbi ijana byiyongera kwe nabemereye bavayo uwo bagiye kuzana twamubonye ni nowa ntakorwaho ibaze nawe umuntu uvunja abagabo ijana ba siritifu kandi warasubira ageze hano atangira kubatega arabasegura atangira kubasegura eh, eh. umva mugende mwinjire mwinjire araboshye kandi twabibonye nowa yabasugu mwinjire mwinjire asigari inyuma araboshye araboshya twababonye abateze imitego myinshi kumbe kumbe umugozi ibisasu cyambere eh, ibisasu nka makumyabiri cyarimwe byarabaturikije nuwo ntakina nuwo ntakina ni masinari yahoze mu gisirikare sinzi avayo hakiri mu myotsi bataritegura bakijerajara ahita barasira mu myotsi bose ku murongo nta n'umwe wasagutse kiratse abari hanze yiwe yiwe ahita kokinga ine avayo azabarasa azabarasa azabarasa azabarasa eh, arabarasa arabarasa ni eh, ageze hano baramuha baramuha ahita abona akantu umva mbwira uko bimeze bimeze neza ndaje musore kumbe bamuturikije atarangiza kuva ko ibintu bimeze neza nowa ntakina ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe kugaruka hano tugaruka hano aramurasa uyu ngawe nawe ivarisi agomba kwiruka arayirukana hayijyana ibisambo byaje imodoka cumi n'ebyiri ajyayo dukize inyuma sasa imodoka abarasa agenda inyuma areba inyuma arabarasa arabarasa arabarasa ayiwe ayiwe ayiwe filime ntayizanye ntayizanye yazanye ni the cure ni the cure umuti umuti itibaga umusobanu ayiwe arabarasa ubu tugaruka hano nowa atangira kwirwanaho mu mugeri ni mubi ni masinayi arakarasa arakarasa kumva vayo umwemeze bavayo bavayo kura y'imbunda kirasa kitaramutangira kitaramubanza kiranagana kiranagana arakibona gifite gerinade avayo avayo agikurira mu pini pini ayiwe ayiwe ayiwe sohoka sohoka udaturikira mu sohoka sohoka yanga gusoka yanga gusohoka baraturitse baraturitse baraturitse baraturitse filime nayiza baraturitse umugabo ni mubi ni mubi no wana we hano tugaruka hano ararasana ararasana arabarasa arabarasa eh eh eh ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe arimo arayizanye ndekiwo umuti umuti avayo avayo umugabo uri hano nawe ntibamuva inyuma ni benshi utegereje ikimuhera kicyakwiriye avanayo kimwe gituritse undi kino kirasabatayo agiye kukirasisha umuntu umwe umwe ahita afungura sentire yitabare sinzi yaramuhaye yaramuhaye arakirangira kirasa umusozi kirasa umusozi amabuye yaramanutse ku rutare arababwira bose ku murongo ku murongo ku murongo sinzi eh, eh. umugabo ni umuhanga za modoka zose uko zakabaye atambukamo yemye yemye inyangamugayo ayo atapfuye turapfuye turapfuye nta n'umwe wasigaye nta n'umwe yasigaye amabuye hano nta n'umwe yasigaje umugabo ntakina ntakina eh tugaruka hano eh, avayo avayo bamwise nowa ukigera hano aha kurasa zakora sasa ubu noneho ni ingumi ni imitsi ingumi eh, ingumi ingumi ingumi ingumi ugiye kugera ahantu bari kubaka umva ahantu bari kubaka mujya kugira ngo itware neza construction site bavayo bavayo kugera hano zirakwama ziraturuka imodoka iraguruka sinzi wayise the cure umuti umuti nayizanye nayizanye avayo injyana bashyiramo byaryoshye byaryoshye bamwise no hanganye n'akagabane niko horoshye aka siritimu muri siri ingumi y'amata umugeri w'amataba noneho imbunda byanze kuramo arayikoresha nk'ubuhira aramurasa aramurasa arakwepa arakwepa habura gato habuze gato haramurasa yaramuhaye iryo mu nda nowa ni mubi arabyuka karagaruka akagabanuka ku izima yarakemeje yarakemeje ndapfuye ndapfuye uzongera uzongera ahita akira ateto ateto yarisohokeye uzi umugabo hano bamuriho imodoka zose zamukurikiye zabaye uburere atambutse yemye sinzi ivarisi ibanza hitabaye gusa wibuke ageze hano araparika wibuke nabo bamugambaniye kandi iki ngiki nicyo cyari kigiye kumurasa avayo hano afungura hano sinzajya gukuramo iki nicyo iri gukura mu modoka bikanga bari gukuramo iki yazanye imashini imashini torotoro tinga urukezo iyi rabaga nta kisiga arabiteguye bikanze bati nicyo ari kuzana kokinga ku murongo ku murongo zose nta n'umwe asize inyuma yahagaze umuhanda rwagati rwagati rwagati we nayizanye ayiwe ayiwe ubwo ibara murashobora kwicikamo kabiri asigara ku ntebe gusa hehe umugabo bari bikanze atari ko ni igice agiye kuvana muri kariya kamodoka ke none ikintu avanyeyo bararashe bipfa ubusa ndabahandagara ntava mu nzira eh, eh! arangije afata pose muzongere muzongere asubizaho igikoresho cye yahagaze rwose nk'umusaza arafunga atangira icyuma arikomereza ariko sinzi birarangira gute hari umugabo hano bagambaniye avayo ni nowa ibyo mwankoze ibyo mwankoze sha ibyo mwankoze avayo areba ni ripa ripa aramureba acikanye ivarisi ivarisi arayicikanye kandi yamugamba yaje kumutegera hano yaje kumutegera hano atangira kwiruka ahantu ari kwiruka mwibuke hejuru hari safaya safaya ari mu nzira ari mu ndege asize kwa mukika ageze hano ari mu kibuga cya wenyine nko kwiruka muri stade mu kibuga cya stade ariruka agenda arebe iriya varisi batagira aho bayitwara ageze hano arahagara inyuma ye inyuma ye inyuma ye kinabiroko baramurasa safaya nta kintu bamugaruye kumishoni kumishoni sinziri sinzi kuba biragenda gute umwana we bamubeshye ngo bazamuvura ariko dore ibyiye kumbe safaya nawe yaranduye yaranduye ntabyo twari tuzi atangira kubura ubwenge umuti wanze wamushyira nyamasa yamushyira asigaye kuri zeru kuri zeru ubundi urapfa ariko nyine nk'umusirikare ukomera umuta wa nyuma ukoresha amasegonda ya nyuma umwuka wa nyuma avayo hano ni nowa akata ku y'ikiraro Fayo vayo ntajya gisize aha ikiki twabibonye akurayo kirimbuzi arahinguka akiri hano baramurasa baramuha indege imbere ye su irimo twamubonye ntamerewe neza virusi yaramwatatse kandi amasaha yamushiranye wamubwiye ngo urongera kwitera undi muti ariko misu irangije avayo indege itangira kwikaragabura control ha aya niyo mahirwe sasa aya niyo mahirwe imana iremerwa ntihumbya ntihumbya ntihumbya atangira kumuha atangira kumurasa sasa baramurasa ni safaya magazinrangira ashiramo inda nta kanya ko kuruhuka nta n'umwanya wo kwitegura abonye byanjye byanze ahita akurura ya ntebe imukuramo ndagisigara yonyine sasa arahunze safaya ariyo napfuye abuze gato abuze gato kureba kureba kureba indege yaje umusaza sinzi niba hakira sinzi nimba akira eh, eh. filime nahayizanye indege yaguye hasi safaya arabyuka safaya arahunze gusa twabibonye ubuzima bwe buri habi tugaruka hano hari umuntu waje ariko mukamodoka keza hano keza cyane nka ka kandi ngendamo ari yumvira radiyo ari kumwe n'icyuki ageze ahantu habona umuriro ee eh, ee eh, eh, mana yanjye bakurawe serifi bafata akavidewo ee bari basohotse bagiye ku gisenyi tamutamu ku mazi bahura n'ikirori ee mbega umuriro we sheri wabonye wabonye ni byiza nyaburanga avayo avayo avayo avayo araza eh jibi bimeze bite musaza ufite imodoka nziza yewe wanditswe nkareba arafunga yewe musaza uko wavuze kureba nka winjiye urakora iki wumva hari ikibazo ndamutse nyitwaye wumva wambaye imodoka yanjye bamutwaye imodoka ni umwana ubundi iyo ugiye kwibudwa hari ibitubutse utwara byose utwaye imodoka ni agenda areba ripa ageze he ripa baramukurikiye aramushakaho kopi akomeza kuza akurikiye ripa kugaruka kwa Sofia yaje hano yahunze agwa muri kaburimbo hagati ubuzima bwe buri habi awi ayiwe nari mpfuye we gusa virusi twayibonye iramurembeje iramurembeje akora hano afite umutima mubije kwitera kuva kare awukuramo asigara uratakara nawe ubundi aho umutindi yanitse ntago riva sinzi araharenga reka turebe amubwiye ngo umushahara we bazawukuba kabiri narangiza misiyo ariko agiye gupfa sinzi reka turebe aritera biranga biranga biranga sinzi nimba harenga aragezageza biranga biranga disi safu yabanza agiye gupfa we yari akazi yari arimo nta mutima mubi aratera biranga biranga finari byarakunze amasaha makumyabiri n'ane yiyongeraho ararokotse nari mpfuye nari mpfuye nari mpfuye ayiwe ayiwe ayiwe yarapfuye habuze gato kwa kundi imana irebera imbwa idahumbya byaciyemo banza arokotse nababwiye ngo umusobanuzi ni tibag wibuke kuri kadiyaje imodoka yise imwambara ikamyo ikamyo ayiwe mwanzi rupfu niyo wamuha kigozi arapfa niyo wamuha nido umva yewe nimba atapfuye garurira ivarisi yawe Wipo ndashaka kungarurira. Ivarisi yanjye mbere yuko agufata. Aza kumwitegura sasa. Amwitegura ikomeye. Yazanye indeba kure kirimbuzi. Wipo sinzi nimba harenga. Sinzi nimba wipo arenga hano hantu. Yaramwambaye. Yaramwambaye sinzi. ehe ibyo wigeze nshya akura yindi ibyo wigeze ibyo wigeze hehe avayo ikigabo arakirashya imodoka iratumbagira avayo sinzi eee bamwise nowa kureba imodoka mu kirere mu kirere avayo umuryango urafunguye banza cyacitse banza cyacitse ari hano arareba kirita kimwambara kirita kimwambara wakise ripa mwakize ripa kiramwambara kira muniga. sinzi uramahana kwa imbunda ararasa kirakwepa gihita kisambura mu kanya gato mu isegonda rimwe cyahise kwa nyagusa. Kufayo hano igisongo kiramwinjira ni ripa kiramwinjira ee eh, ewe eh. jatawe jatawe nari igihenje Na gipfa jipfa na ni uruhu ni kwire igisonga kiyikuramo ayiwe avayo ni uruzinga ariko ruranyarutse tutakimuhina kijugunya hariya parikingi mbi kivayo hano sasa gifata imbunda cyakabonye karihambira kureba amasasa aruzuye aruzuye kikokinga tangira kureba ibi yesu yesu imutungo akurayo icyuma ahita gikata ukuguru kinyuzamo abuze gato cyari kimuhaye aze yirwaneho cyamuhemukiye ikumi ikumi igakora igakora igakora we ku giti ni igisore imodoka ivayo ivayo sinzi igisore aragarura igumi igumi igumi ayiwe igumi ivi igumi ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe nawe yagowe yagora abandagara ava yarihambira arihambira ah! iwe yagihayaka iwe iwe iwe yaragikubisa kiracanganya ikigwa avayo avayo avayo ehe sawa ibyo wigeze ingumi ku yindi kivayo arakweba arakweba kiramuhina inkokora inkoko ingumi ingumi ingumi iwe iwe iwe nayizanye nayizanye ni ripa na nowa umukobwa we twaramubeshye ngo tuzamukiza ariko urabizi umuti ntabwo twawujyana muri public ntabwo twawuha rubanda ni kubw'inyungu zacu urabizi umwica atazaturega intambara irakomeza arakimanika arakimanika ni igiso ingumi ingumi ingumi ingumi ingumi arakiniga arakiniga arakiniga cyamwemeje ariko ni igisore gusa nawe ntacyo wagaya yishyiramo hano imodoka iraza irahaza arakiniga ayiwe ayiwe byaramunize hanze kigiye kumurangiza byaramunize buri ubwenge ripa ni umugome gusa nanone ntasanzwe atangiye kubura ubwenge banza kigiye kumurangiza atangira kubona ibintu byiza nk'ugiye gupfa wese nkugana iwabo wa irusororo cyangwa inyemiramo mu ry'abasilamu mu ry'abasilamu banza kimurangije n'uwa wacu banza apfuye kureba hano ntiyapfuye yajijishije ingegera areba abona imbunda abona imbunda kimuri hejuru sinzi sinzi ipfa ipfa waka ipfa ipfa tangira kuyikurura gahoro gahoro gahoro gahoro ivanayo ivanayo ntabyo cyiza ntabyo cyiza gihindukiye gihindukiye gihindukiye ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe yarakidoze yarakidoze yarakidoze ibi nibyo bita kudoda imodoka iraza arahunga arahunga umusore arongera aracika iracika habuze gato bipa yapfuye nabi koko yapfuye nk'uko abandi banyabyaha bose bapfa nk'uko bose bapfa ayiwe eee eh, ntiwahabuze gato sasa ubu rero sinzi uwamugambaniye wamutumye umuti yabona akamugambanira noneho arawifitiye sinzi aramukizwa n'iki filime yiswe de kiwa umutarawufata sasa ni ivarisi arategereje ni bosi bosi ari hano atangira guhaguruka arebe hirya no hino arumva nta makuru bamuha ari mu nzu nini byo nini avaye umutarawufite byari bimubangamiye abivanye mu nzira bose akuramo rinete banza yemeye icyaha yabize ibyuya nowa ndabizi uri kunyumva ariko ndabizi ko warakaye ibyo utumva ni ibingibi uyu muti ntabwo twawuha rubanda tugomba kubyaza umusaruro billion people. iyi virusi yafashe abantu barenga miliyari ntabwo wabakiza bose I nakwijeje ko umukobwa wawe ngomba kumwitaho nkamuvura kandi isezerano ryanjye ryizere zanira umuti kuko ni uwanjye Everything ntabwo cyagomba kumenya ibyihishe inyuma y'ibi ngibi. You are running igihe kiri kukurenga nzanira umuti yewe ahubwo wowe igihe cyakurenze cyakurenze nta kintu waza umubwira afite umuti avayo umuti nimba awufite ubwo uyu nguyu ayoboye isi kandi twamubonye nta muntu wawumukura mu ntoki avayo hano baramukatiye baramukatiye ati wowe igihe cyakurenze ntabwo ari cyarenze cyagusize avayo nza arimo arakireba iyi filime ni uko igenze yitwaga the cure the cure nari nayizanye filime ngufi iryoshye iyi niyo filime umwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kubera bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda na makumyabiri niyo filime yatwaye amafaranga make kandi irenze niyo filime bakoresheje bije ntoya uko byagenze bamwitaga noa filime yitwaga the cure bagenzi ni uku mwibuke na fotori ya magazi yabazaniye green card musobanuza ritibago byayishyuwe murakoze bagenzi ndabakunda naho ubutaha naho ubutaha bazaniye indi iyihe isiripurize byiza gusa gusa ibaga mu byahishuwe avuyeyo nuko byarangiye umusaza aho yari ari mu itaje nuko bayihanuye ntabwo yabashije kuharenga uwo muti niwo uwufite yakomeje kugenda arwana n'abadashaka kumutugera kuri rubanda filime yarangiye bari kutwereka ibya nyuma ntibari twereka byose ibyo twashakaga ni umuti wageze mu maboko mazima Yeah.